Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng dalu, sugeng siang, sugeng enjing, sugeng kepanggian kali kaulo Bambang Suripno Kanti keadaan sehat walafiat Monggo sesarengan sinau sareng bagi ilmu sanajan sederhana mugi-mugi saketo barokah. saat tiringi pun pengulangan Boso Jowo yang wakil menikah dipun wiwiti materi Boso Jawa kelas 6 monggo kerso paring subscribe like dan uh, eh, nekan loncengi pun mugi-mugi sakito barokah matur nuwun monggo sesarengan sinau Boso Jawa kelas 6 kanti materi bab siji yaitu budaya loro budi pekerti telu peristiwa papat pahlawan babakan pidato apa tuh sih diarani pidato pidato iku medarake perkara tertentu ana ing ngarepe wong akeh kanthi nggatekake babakan kaya dene busono busono iku klambi sandangan jadi arpidato kudu merhatike busanane sandangane kira-kira kanggo keperluan apa pidato kuwi sandangane sing piye prasojo lan ora neko neko loro subosito trapsilo lan toto kromo jadi duwe unggah ungguing basa nah ini penting unggah ungguing basa jadi nek pidato nganggo basa sing apik basa yang digunakan basa kromo telu suara pocapan sing cetoh lan bisa kaprungung kabeh wong sing ngrungokake lan suarane aja digawe gawe dadi ucapane sing jelas Sing ping papat basa lan sastra. Basa sing digunakake prasaja bisa ditampa lan dimangerteni wong sing rungokake. Dadi basane sing iso ditampa marang wong sing ngrungokake. Iku pidato aturane. bak kuning isi pidato jadi pidato itu isine ono telu pambuka isi panutup jadi babakan pidato mung telu iki sing perlu diwedharke Apa to pambuka utawa purwaka? Iku salam ngaturaken syukur panghormatan marang tamu. Iku sing diarani pambuka. Isi utawa surasa bab sing pokok jumbo karo tujuane panghargian. Jadi sesuai uh, eh, podo karo cocok karo tujuane sing ping telu penutup utawa wasana jaluk pangapura menawa ana kaleputan lan matur nuwun sedaya sing pun diparingake iki isine ana si telu ya pambuka isi panutup saya di uh, eh, wedarke siji-siji rantamaning pidato urut-urutane pidato siji uluk salam utawa salam pambuka. Isinipun ngucapake salam ya, ngucapake salam. Terus kawitan nuwun sewu, kula nuwun sugeng siang utawa assalamualaikum. isini isinipun puji syukur Purwaka Padukarya pambuko, Puji syukur dumateng Gusti Allah atur panuwun dateng para rawuh sedaya sampun kersa rawuh telu isi wigatining atur ngandharake ancasing acara umpamanipun mantu supitan atau sunatan syukuran saat terus papat pengar parep isi pun panyuwun pan pangajeng ajeng tiang ingkang kagungan kerja dateng para tamu umpananipun pandonga pitutur sing pungkasan panutup isinipun atur panuwun dateng para tamu sampun kersa rawuh nyuwun pangapunten sedaya kekurangan lan dipungkasi kanthi salam menika rantamanipun tak baleni malih nggih nggih menika uluk salam Tuturipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kutawi sugeng siang Utawa salam liyane salam taklim liyanipun pun Monggo sesarengan muji syukur wonten ngarsani pun Allah Subhanahu wa taala Engkang tasih paring kesehatan sehingga sakit kempal wonten riki kanti kanan engkang sehat lan ngaturaken sugeng rawuh sedaya kersa kang rawuhi acara sak menika. Nah, menika Purwaka. Terus isinipun contohipun isi syukuran. Uh, wekdal menika kita ngaturakan muji syukur amargi pikantuk kanugrahan. Nah, sak pun. Terus pangar arep isinipun nyuwun pangajeng-ajeng uh, eh, setuju ingkang rawuh mugi saged eh, pareng, donga nah, penutupipun cekap semanten uh, mbok pilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten terus diakhiri kanthi salam iki tulodo teks pidato perpisahan kelas 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Panjenenganipun Bapak Ibu Kepala Sekolah Engkang Menulyo Bapak So Ibu Guru Engkang Dahat Kinurmatan Adik-adik kelas setunggal So kelas limo Engkang Kulo Trisnani Konco-konco kelas 6 engkang sawak suka gembira keparenga kula nyuwun palelah sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya saperlu dados badan wakilipun konco kelas 6 engkang sakedap malih badhe nilaraken SD mriki saperlu nglajengaken pendidikan wonten ing SLTP menika pamukonipun lan sak panurusipun akhirnya pangkasan akhiripun sedaya kekiran saha kalepatan angin kawula matur nyuwun pangapunten wekdal kula aturaken dhateng pranacara matur nuwun ah, menika tuladhanipun teks pidato pripisan kelas 6 minangka wakil kelas 6 bab salajengipun nggih menika pahlawan masalah babakan tembang tembang tembang Jawa iku ana telung werna siji tembang cilik utawa tembang mau loro tembang tengan lan telu tembang gede dibas game menika tembang cilik utawa tembang mau tembang mau cepat cacahipun onten 11 menika asmorodono dandang gula Turmo, gambuh kinanti mas kumambang Megatroh, mijil pangkur sinom lan pocong pun sedaya wonten Sewelas, menikah tembang cilik utawa tembang Mocopat. Kaping kali tembang tengan. Contohnipun balabak, girisa, juru demung, wirang rong. Sing kaping telu tembang gede, inggih menika citra mengeng, kumsumastuti, minto jiwa lan pamularsih. Jadi tembang wonten telu, tembang cilik, tembang tengan lan tembang gede. tembang Jawa iku duwe patokan. Patokane kang pisanan nggih menika Guru Gotra. Guru Gotra yaiku cacahing gotra utawa larik saben sapadha bait. Tulodo. Sekar gambuh ping Kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kada luarso kapatuh. kapatuhan dadi awon. Cacahing gotra, guru gotra ing tembang gambuh ana 5. Siji, loro, telu, papat, 5. Iki diarani guru gotra. Dados sing ngitung cacahe larian ana pira ing saben sak Padha padha karo bait gatra pada karo lare Nomor kali guru wilangan. Guru wilangan yaitu cacing wondo, atau ucapan atau suku kata saben sak gatra. Tadi dihitung Sekar onoloro. loro, sekar. Gam buh peng catur. Ucapannya nopi lagi? siji loro telu papat limo enam pitu jadi ono pitung ucapan ono pitung mando mau diarani guru wilangan titung siji loro telu papat limo enam pitu pitu kang ci na tur po lah kang ka lan faktor ana pira siji loro telu papat limo enem pitu walu sama sepuluh ana sepuluh wondo jadi cara ngitung guru wilangan konsistensi ngoten dipun ucapane dipun uh, eh, pedet suku katane pun terus dihitung ngan sak panunggalane nganti uh, eh, wondo sing gotro terakhir guru wilangan sama contoh nggih ngitung cacaing wondo saben sak gotra. Sing pungkasan guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara atau vokal ing pungkasaning gotra. Diarani uga dongding. Dong ding. Eh. Iki dongding. Iku padha karo guru lagu. Sekar gambuh ping catur. pungkasane sening guri dhewe suku kata sening guri dhewe vokal swara u kang cinatur pula kang kelantur u tanpa tutur katulo-tulo katali i kateluarso kapatuh u kapatuh pan dadi awon o nah, iki sejenis vokal vokale iki diarani guru lagu utawa deng ding sampun cekap semanten materi basa Jawa ing pewelangan iki muga-muga saged dipun tampi saged dipahami lan ojo lali jaga kesehatan matur nuwun sanget sampun kerso sesarengan sinau sareng bagi ilmu kanthi sederhana mugi saged manfaat lan barokah Saderengipun adicara menika dipun pungkasi monggo kersa paring subscribe, like lan share lan ampun kesupen dipun lonceng tekan mugi-mugi mbok pilih wonten video kawula engkang enggal saketot pikantuk kiriman. Saking kawula nyuwun pangunten mbok pilih wonten kalepatan namung sakit muji syukur dumateng Allah monggo sesarengan Dungo mugi-mugi dipun paring kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.